Chers camarades, chers amis, euh, je voudrais exprimer quelques raisons majeures euh, pour ma candidature pour secrétaire général de la CSI. Je, ne me suis pas lancé dans ce, ce bataille pour les raisons de politique, pour les raisons idéologiques, mais plutôt C'est la manière que, nos valeurs en commun s'expriment dans le fond de politique. C'est la relation entre le, secrétaire et les, organisations filiées. Est-ce que c'est une relation de respect Est-ce que c'est une relation où on écoute, vraiment écoute, ce que les organisations euh, pensent au niveau national C'est au niveau national que tout le pouvoir de le CSI reste et restera pour toujours. Consensus, décision, discussion, vraie discussion de politique. Euh, et je pense que c'est important si on veut que le monde nous prend sérieusement, les employeurs, les gouvernements, le public, qu'on nous sérieusement notre boulot et notre responsabilité. Et je pense que c'est très très important une politique qui vient de la base, une politique qui engage les membres et une politique qui contraint les secrétaires généraux et les membres de toutes les secrétariats. Je pense que c'est une question, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de décisions à ce mais au moins vous allez décider qui est discussion de politique, je trouve un peu bizarre l'idée qu'il y avait une discussion de politique en 2010, et ce n'est pas nécessaire cette fois, euh, ça veut dire qu'on discute de politique, l'organisation tous les huit ans, et la stratégie tous les huit ans aussi, la priorité tous les huit ans. Euh, il, faut, il faut décider la politique, pas seulement au niveau du Congrès, mais au niveau de tous les conseils généraux entre les, Chers camarades, si vous votez pour moi, vous votez dans un sens pour vous-même. Vous décidez de reprendre le contrôle de la CSI euh, et de, faire toutes les décisions. Et si je serai, si, je serai le secrétaire général, je serais le secrétaire général de tout le monde. Toutes les régions, euh, toutes les organisations, grands, toutes les, tendances syndicales, toutes les traditions. On va essayer de faire une différence ensemble en respectant les traditions du syndicalisme libre et en respectant toutes euh, les obligations d'une organisation ouverte, transparente et démocratique. Merci.